अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आनिश और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग बिटकॉइन का वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपने आ जाना है गूगल में तो गूगल में आने के बाद आपने गूगल डॉट कॉम लिख देंगे तो यहाँ पर आप कैसे जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बिट कॉइन वॉलेट और जो सबसे बेस्ट मुझे लगा था वो यही है क्योंकि पहले नंबर पे ये रैंक भी है और अच्छी यानी कि हमें बिटकॉइन ये ट्रस्टेड बिटकॉइन का वॉलेट है इसी पे आपने आ जाना है तो यहाँ पे आपने क्या करना है एक न्यू अकाउंट अगर आपका नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करना है ब्लॉक चेन पे गेट स्टार्टेड नाउ यहाँ मैं क्लिक करता हूँ साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पे अपनी ईमेल यहाँ पे दे देनी है जैसे यहाँ पर मेरे पास ईमेल मौजूद है यहाँ आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है पासवर्ड दे देना है वही वाला पासवर्ड दोबारा देना है पासवर्ड आपने इतना लंबा चौड़ा रखना है कि किसी को पता ना चले कि इसको है कोई ना कर सके तो भाई यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे इन्होंने मुझे एक अपना वॉलेट नंबर क्रिएट करके दे दिया है यहाँ पे देखिए हमने पढ़ाएगा तो मैं यहाँ पे दिस इज तो क्लिक करूँगा यहाँ पे जैसे टेस्ट हो गया यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा ये देखिए मेरा इस टाइम वॉलेट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे भी आपको एक बिट कॉइन की वैल्यू और एक ई टी एच वैल्यू बता रहा है इसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग में जाके इसकी एक ईमेल होती है वो आपने देख लेनी है क्योंकि तो जब भी आप लॉग इन करेंगे तो आपको वही आईडी देनी होगी अब ये मेरी वॉलेट आईडी है इसको आप जैसे कॉपी भी कर सकते हैं और इसी को आप जब लॉग इन करने लगेंगे तो आप इसी को ही देंगे और कोई यानी कि ईमेल वगैरह इस पर में और इसका यह है कि डेली आपको लॉग इन करने के लिए ईमेल में नोटिफिकेशन देना पड़ता है ये इस वॉलेट की बहुत अच्छी सिक्योरिटीज भी हैं और ज़बरदस्त वॉलेट है ये तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि आप बिटकॉइन को माइन कैसे कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग